sem É agora. Porque é né, velho sem... Sem... Eu sou o Pokémon Jesus? Então pronto, manicure de lacraia. Dei um soco na preguiça. Ai! Eu sei que você me odeia. Cala a boca, suas escrotas. Fica na tua ai. Tu não sabe o que é ser tosco. Aposta é atenção, macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! É agora. É o Pikachu! Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa!